Leiden Sie an Depression? Soren? Go fish! Langweile? Yes. Stress? Überproduktion? Bist du chinesisch? Keine Sorge, es gibt Hoffnung. Deutschklasse kann helfen. Jetzt kannst du aus dem Schrank kommen. Konsultieren Sie nicht einen Arzt vor der Einnahme von Deutsch. Fragen Sie Frau Dr. Frau, ob Deutsch wichtig für Sie ist. Kann zu geringfügigen Verschwinden führen. Überbrechen Sie nicht die Einnahme von Deutsch, wenn Sie Lager Stunden verschwinden. fucking A. Get in there. Get out. Get out. Come out. Get out of the closet. Gremlin. Come out. I'm the, I'm the closet gremlin. Come out. Camera. Oh. Walk away. Walk. Keep walking. Go. Go. Keep walking. Keep going. Keep going. Leave the classroom. Just, we all did walking. this. We just all keep, did this. Just keep walking. Go. Yep. Yep. And and and yes, he's. <laughs> He like hit someone. 德语课，老 c h 的更苛刻。s 语课 h a 还 m 我安排了 t y p e r s o n a l i t i e report。呃，德文课在这个高中，嗯，我我真的学了好多东西。其实我会我会说德文了，但是我算是正说中文，所以我也不太知道我会说德文，但是现在说中文，我也会英文。这样。 Wegen der Deutschklasse fahren die Zügen pünktlich. Zusätzliche Nebenwirkungen sind spontanes Jodum, ja. ja. Oh, Jona! Exponierte Schienbeine, saisonale Verwirrung. Open it, open it, open it. das Aufkleben von Uhren, störende Gesprächsstimmen, polnische Leute, die mit ihren Zusammenstilen Photosynthese, Vorsturz, Beringerte Fassungskraft, Gedächtnisverlust, Probleme mit Schlafen, beringerte Appetit. Erwähnt wurden Appetit, Erregbarkeit, Aufregung, Ratlosigkeit, Stimmungsschwankungen, <laughs> Depression, Frustration, Gefühlsverwogen. Spontan Gelaster, unartikuliert sprechen, Rota, kann Deutsch richtig, spricht sprechen nicht, kann nicht in Klassen bleiben, nervös ist das, Albträume. Erschaffung und Totten.